Jumla ya ajali 14 zimeripotiwa kwa mwezi wa Septemba 2022 ambapo wilaya ya Kaskazini A imeripotiwa kuwa na ajali zaidi ikifuatiwa na wilaya ya Wete. Akiwasilisha takwimu hizo, mtakwimu katika kitengo cha makosa ya jinai, madai na jinsia kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, ndugu Ramla Hassan Pandu amesema kuwa kwa mwezi wa Septemba 2022 jumla ya ajali 14 zimeripotiwa ambapo wilaya ya Kaskazini mkoani A imeripotiwa kuwa na ajali nyingi ikifuatiwa na wilaya ya Wete, sambamba na kusema kuwa mlinganisho wa idadi ya ajali za barabarani kwa mwezi uliopita imepungua kwa asilimia 6.7 kutoka ajali 15 kwa mwezi wa Agosti 2022 hadi ajali 14 kwa mwezi wa Septemba 2022. Jumla ya ajali 14 zimeripotiwa kwa mwezi wa Septemba 2022. Wilaya ya Kaskazini A imeripotiwa kuwa na ajali nyingi zaidi ukilinganisha na wilaya nyingine ambapo jumla ya ajali zilizoripotiwa ni tano ikifuatiwa na wilaya ya Wete ambapo kumeripotiwa ajali mbili. Mlinganisho wa idadi ya ajali za barabarani kwa mwezi uliopita imepungua kwa asilimia 67 kutoka ajali 15 kwa mwezi wa Agosti hadi ajali 14 kwa mwezi wa Septemba 2022. Msaidizi wa jeshi la polisi kutoka makao makuu ya polisi Zanzibar, ndugu Saidi Ali Saidi ameiomba jamii kuzidi kutoa elimu ambayo itasaidia kupunguza ajali zinazotokea. Naomba tu tusichoke, kwa sababu ndo wajibu wetu, kwa sababu tukikutana hapa tukitoa elimu hii basi haitusaidii sisi wenyewe tu kupanua au kuzidisha mawazo yetu na elimu yetu zaidi, lakini tutasaidia na hata wengine ambao wanasikiliza hizi taarifa ili na wao kupata uelewa, na hii itatusaidia tu kwamba uelewa huu utawafika na kuweza kuchukua juhudi ili za kupunguza haya makosa au kuondosha kabisa haya makosa tutokezee. Sergeant wa jeshi la polisi kutoka makao makuu ya polisi Zanzibar, Ali Abdullah Juma, ametoa wito kwa wananchi na jamii kwa ujumla kufuata kanuni na sheria za barabarani ili kupunguza ajali za barabarani. Nitoe wito kwa wananchi wote kwa jumla kuwa masuala ya barabarani haya yote yana taratibu, kanuni na sheria kile unachokiona kunako barabara kipo kwenye barabara, maanake kinaongozwa na sheria, kanuni au mwongozo. Hivyo lazima mmiliki wa chombo basi na yeye kuna sheria lazima inamuongoza, inamlinda, inamtaka afanye nini. Anaendesha chombo kuna sheria inamwelekeza, inamtaka afanye nini. Abiria anopanda ndani ya chombo kuna sheria inamwelekeza, anatakiwa afanye nini. Anayekwenda kwa miguu utaratibu unamwelekeza na sheria, anatakiwa afanye nini. Wanaovuka barabara wafanye nini. Sasa mjumuiko wote huu, manake hivi vitu tayari vishawekwa, sheria zipo zinatuongoza, kinachotakiwa tuzifuate. Sasa usipofuata sasa hapa itakuwa manake kwanza unapingana na, unapingana na sheria. Sasa ndo hapa inapokuja sasa, lazima itumike nguvu nyingine sasa ya ziada ili kuweza kukamata ambaye, ambaye, ambaye hatekelezi. Lakini ukiwa tuna elimu ya kutosha katika masuala haya barabarani, vitu vingi tunakwenda kuviondosha na vitaondoka vyenyewe. Sitiali Steve TV.